Por que vai pagar pílula? Caso eu vou incluir, né? Certeza. Mas nunca tá que pediu pagar pílula. Gente, gratinho, lindo. Eu só Paulo. tinha. ön çık. Primeiro, cara, primeiro cliente atendido. Mas não me uma fé que senão eu vou caçar isso.

aqui um... Um super lugar. está aqui. Que tipo de bug é esse? Não, não, não. Mato preta. Que não vai nada. Mas não. Está Ele não tem essa, que Está ocupado. Mas depois tudo. Não sei o que está fazendo. Mas ela tá assistindo burro empolgado, né, meu filho? Uou, uou, uou. Quantos vai terminar? Finalmente, finalmente, Não sei se eu como empregado de jogar o próprio lixo, uau, faz cantar, não aguento os caras inteiros dia que eu penso que eu vou assassino aqui, eu nervoso assassino inteiro, cara, mas que que é? Para, para, para. Ah, um bilhete. Spectre, Gustavo, então, raiva. Ah, espero que o cliente acha, ah, chegou. pergunta. Foi que eu estressado, não. Espera que barulho, você tá dando pergunta. Sim, other barky. Oh, the look I love good. Whoa, whoa, that sound you made. Oh, but going to been a Você é bravo de trabalhar, né? Ah, ah, eu não sou Matheus. Olá. Oi, mano. Você é um brabo. Você é bravo de trabalhar nessas horas. Você é um assassino. Está à solta? Ok. Me, me dá carne de porco, por favor. Ok. Ok. Você não devia acabar agora, né? Tá. É, eu É, não conseguiria acabar agora, né? Whoa, whoa, Não, não pode.